動いてる気がするな。 動いてるな動いてるな動いてるけどこれカメラでわかるかな動いてるな動いてるないいたなます、ボコってなってんなと思ったんだよねそんな話をいしましたらちょちょっとエサ準備ができたようです皆様こちらの青い扉にご注目ください大変長くお待たせいたしました 動いてるなめっちゃ動いてるやんすごいですゆっくりとペたちやってきてくれました改めてお名前紹介していきましょうやっしーお姉さんとやってきてくれたのが女の子現在中のお名前まちゃんですよろしくお願いします、はい、続いてやってきてくれたのが同じく女の子お名前さんちゃんですよろしくお願いします おさんやお姉さんっているんですがショの時間以外でもここを通るとお姉さんお兄さん見つけたら「こっちだよ遊んでよ」ってずっと続けているんですよ多分街道が根が生えているんですが何に使うのか動画では分からんと思う肉眼じゃないと分からないと。 そうやな結構暴れとったなんかいつもよりボコってなってるなってそうやねただいつもよりボコってなってんねこう横じゃなくてこっち側やうんかもしれんな